Alright Right guys, here we are with Zoomer RC. We are going to start the drag racing season. 1.8 and 1.7 drag racing, 41 meter, 132 feet. Everybody is gathering. Bufajr is here. Ready. And <laughs> Willie, what a start, bro. Fine, fine, too much power, bro. Too much power. Antec guys, 1.8. Amazing, amazing buggy. Arma Limitless with carbon fiber parts upgraded for aerodynamics. Fully loaded. Prep already here, traction compound. 41 meter, driven by Zoomer. The beast, Arma Limitless. Okay, okay, okay. Batman version 2021 yo yo yo yo, yo. Bar this time yeah عديت الريس قبل الخط صح زومر 1 سكيل دراج كينج انتك بي اس ار 6.0 ريدي تو جو بطل عليك شيء خليك ماسك ستيرنج ستيرنج ايوه في شيء تبطل بنيان ظني <laughs> بنيم طلع يربع في الشارع 2.18 <laughs> سليمة ابغي الليت الاحمر سليمة ايه والله يبارك والله ابغي الليت الاحمر خلاص ارما ليمتلس 1.7 with wheel bar باي سلطان الكاش يو اي ار سي سلطان على انستغرام 41 متر تو بوينت زيرو زيرو تو بوينت زيرو زيرو سلطان الكاش ارما ليمتلس صب 2.0 we are going to start the season with Arma Limitless Sultan Al Cash 17 scale 2.0 foam smell burn foam is here again Sultan Al Cash third car on the day Arma Italian wheel bar لحظة سلطان زيرو ما تبغى ها؟ ما تبغى؟ <laughs> زين ما بقول الرقم بس خلاص